हाउ आर दोस्तों तो कैसे हैं आज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप G T G T S एलेंजराज में टू नंबर मिशन कैसे कंप्लीट कर सकते बिक्री से चोरी करेंगे और हम बाइक पे जाएंगे वाओ मेरी बाइक ओ नो यार ये कहते हैं कि बाइक पे नहीं जा सकते गाड़ी में जाएंगे शट मेरा बाइक उससे पीछे रह गया चलो फिर आएंगे फिर बाइक को अपने ले जाएंगे चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो ताकि कोई बाइक बाइक वगैरह ना सके ऐसे मैदान पे छोड़ दिया कोई ले ना जाए चलो अल्लाह खैर करे हमारे पास पैसे तो कोई कमी नहीं है और ले लेंगे अगर अपना बाइक अपना बाइक जैसा बाइक नहीं मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त है यार बहुत तेज़ भागता है यहाँ पर मैं हेयर कटिंग करा देता हूँ ताकि ये मुझे पहचान ना ले ये कहता है कि यहाँ से बिक्री से चोरी करना तो खान साहब मुझे वो वाला कटिंग कराओ ज़बरदस्त सा फौजी कटिंग कराओ क्या मेरे पास पैसे नहीं है अब ये ले आता हूँ पैसे मैंने आपको पहले भी पहले के वीडियो में बताया था कि मेरे पास चेक कोड है मैं उससे पैसे में से दिखा ले, आता हूँ लोगों को मारता ना बिला वजह और अगर आप इस एक्सपर्ट हासिल करना चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ताकि मैं डाउनलोड कर आ, करने का तरीका आपको दिखा दूँ और चेट कोड यूज़ करने का तरीका भी आपको दिखा दूँ तो फिर गेम में आपको बहुत आसानी होगी मिशन में भी आसानी होगी आप देखिए मैं ना मैं मिशन करूँगा बिल्कुल आसानी से मिशन करूँगा मुझे कोई मसला ही नहीं ओए ये ने बना दिया साले ने बिगाड़ बिगाड़ हेलो अब ठीक है अब सा लग रहा है मगर यार बहुत सारा है इसको भी चेंज करना पड़ेगा दूसरे मशीन में ये भी चेंज हो जाएगा कोई मसला नहीं मोडिफाइड कर लूँगा इंटरनेट से अगर आप इंटरनेट से गेम को मोडिफाइड करना चाहते हैं मुझे बताएं तो मैं आपको तरीका दिखा दूँगा फिर आप जैसे चाहे आप मॉडिफाइड कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी हज़ारों जैसे बॉडी होगी हज़ारों जैसे लड़के होंगे हज़ारों जैसे कार होगी अपने बाइक को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं फुल गेम को मॉडिफाइड कर सकते हैं गेम का मज़ा ही कुछ और है आप मॉडिफाइड कर लेते हो ये रही बिक्री बहुत इसको हमें लूटना है पता नहीं ये क्यों लूट रहा है इसके साथ क्या दुश्मनी है मगर इसको हमें लूटना है और गाड़ी को भी भगाना है चलो चलो दो दो पुलिस को हवा या पुलिस को मैं गिरफ्तार कर ले दो ज़्यादा तेज ना जाओ ताकि इसको शक ना हो हमारे हाँ रिलैक्स करो अब चलो चलो चलो चलो चलो ना यार भाई इधर मुझे पिज्ज़ा दो आलू चिप्स दो रुपए का बस यार चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी लूट लो लूट लो सारे को मारना नहीं मारना नहीं चल चल चल चल भाग भाग भाग भाग Record lगा लो ताकि गाड़ी को कुछ नुकसान ना लगे